¿Qué le gustará más a Dasha? ¿El pescado o la carne? Tranquilada, ya que te vas a atragantar. Pues parece que a Dasha le da igual carne o pescado. ¡Menuda glotona!